Gel Yılma. Hocaға рахмет құдағасы алладың болсын рахмет сау болып рахмет отыз мың теңгені барып аласың отыз мың теңгені келіп аласың осы жерден бас беткен төменгі мәреге қолшығаш ғаби шабандоз деп тұрған болатынбыз отыз мың теңгені бар баласын отыз мың теңгені келіп аласын шабандоз тойханадан нағашыларынан конверттегі біреуі біз жерімізге шағарымызға, мінекей олжас саған да жұғыс о жоғары мәрі көтеріліп келе жатыр пайысқан ақсақалдың жезгі егі. мықты бол шабандозы мықты бол мұқты бол таста көкпарды ауыстырып аламыз ба көкпарды ауыстырып аламыз дейді көкпарды шаппаңдар көкпарды ауыстырып аламыз жоғарғы мәреге жоғарғы мәреге кереметтей тұлпарлардың егесі айтулы атбегі оразгелді қайысқан ақсақалдың жезгі егесімді атыменен Ораз келді, қайысқан ақсақалдың жезгі есімді атыменен келді, оралбек Шабандос тастаса, төмегі бәреге құлшығаш ғабит Шабандос тастады